大家好，我是 Tim。然后呢，现在我人在新北耶诞城，对。然后这两天刚好他有那个德国的耶诞市集的活动，想说带大家去看一下。好，那我们就出发喽。 都可以试喝看看哦。外的，然后我还送你杯子，小白，带有水果香气。好是的话，它是有红蝶或 我怕弄到你的手还好这这还好来一首送杯子超级便宜买到赚到欢迎试喝 今天今天超级冷，今天大概十一度左右。然后我想说，他真卖很多，就德国市集卖很多那种酒啊，或者是汽薯条之类的东西。要不要试看看啤酒？一口，喝啤酒，一口干吗？ 可以边走边喝，如果觉得喝起来顺口的话，我们刚刚喝的是红色这支；，那会比较重的话是蓝色这支。对，可以看看，这边。它是有颜色，一种是有巧克力的，然后另外一种是上面会有威化饼干，所以会比较脆一点点。哦，所以算是西班牙特别的，对对对对对，他们圣诞节的时候吃。圣诞节。或者是还有其他的，像这种是气色里面加要再脆一边。 要是老板自己做，那他们的成分没有的，多，是气，然后加他们橄榄油跟番茄炒在一起这样。子，这也可以试试看，嗯。然后拿的这个是巧克力，所以它的味道比较比较甜这一款。或者你可以试试看这边的，对，好吃吧？ 大概有五十二间左右，就是光德国德国耶诞市集就有五十二间，然后不包含其他区的，对。然后它其实大多都是德国的，其实不止德国东西，然后包括波兰啊或者是西班牙国家的东西也有。然后今天大多其实卖的是那种热红酒或者是。 吃的香肠啊，或者是热薯条啊，起司薯条之类的东西。对，好，就这样啦。那如果喜欢的话，记得按赞订阅分享。那我们下次影片见了，拜拜。